सकलगुणनिधानं दानराणामभिघुपति આપણી રામચરિત માનસની આ કથામાં ગજરા પરિવારના આમંત્રણને માન આપી ગજરા પરિવારના ઈષ્ટદેવ નિષ્કલંકી નારાયણ અમરેલી સ્થિત નિષ્કલંકી નારાયણ મંદિરના મહંત શ્રી કાકા સાહેબ અહીંયા પધાર્યા છે વ્યાસપીઠ એમને હાર્દિક આવકારે છે તો અહીંયા ગજેરા પરિવારના તમામ ચંદુભાઈ તથા સમગ્ર ભાઈઓ તથા બહેનો સાથમાં આવેલા અન્ય ભક્તો એમનું પણ સન્માન કરશે ગજરા પરિવાર આજ એમના ગજરા પરિવારના આંગણે સદગુરુ દેવ પધાર્યા છે ત્યારે આપણે સહુ એમને ભાવથી આવકારીએ Thank you. હોય માત્ર ને માત્ર ગજુડા પરિવારના મેન મેન સભ્યો કાકા સાહેબનું અહીંયા સન્માન કરી રહ્યા છે એક વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે આપણે બધાએ નીચે બેસીને જ એમને પ્રણામ કરવાના છે કોઈ સ્ટેજ ઉપર ન આવે